zanjye birakwiye nibyo se urabura kuza ngo utubwire ati nyamara hano ahangaha ndumva nzanye ijambo ryereka abantu yuko imana iracyahari imana iracyakora imana twiyitere icyizere n'ibyo itarakora izabikora ikintu nshaka kumenya uyu munsi turazamuka hano tuzanye atwane rutayisire atwane rutayisire muri biriya ntarimo nta n'ubwo abarwa muri bibiriye ntitumwumva uyu munsi turazamuka hano tuzamukanye korode uwo korode muri bibiriya ntarimo kubwiza ukuri aka kanya turimo turazamuka tuje gusebya mutesi ayiwe aka kanya turazamukana tuje gusebya gitwaza uyu munsi turazamuka tuje gusebya masasu abo ntabwo barimo abo ni abantu bari kuri hiti yabo abo ni abantu rwose bari mu gihe cyabo bari baryoshye isi irabaryohe rwose kubasebya kwabo oya ahubwo umva ijambo wakatuzaniye hano wakatubona ngo ndabyibuka igihe kimwe igihe kimwe abagabo batatu nebukede nezari abazengereje abazengereje haravuga ati iyo mana mwizeye iyo mana mwakurikiye iyo mana iriho meshake na seduraka na bedenego bagira guhamya kwiza baravuga nkumva tukubwira naho itadukiza tuzayikurikira naho itadukiza iyo mana tuzayivuga naho itadukiza tuyifitiye icyizere reka gusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira yoro tivi aho uherereye hose mu bice by'isi eh, amajyaruguru amajyepfo ndetse n'iburasirazuba n'iburengerazuba by'isi ndetse n'abari mu bice by'isi mo hagati twifurije kubaho neza twifurije umugisha w'imana mu byo ukora byose mu mirimo yawe ya buri munsi uyu munsi rero twagize umutumirwa muri kubona hano kuri kamera yatangira yivuga mu mazina ye Eh, anadusengera imana dutangira ikiganiro cyacu eh, murakoze imana ibaha umugisha amazina yanjye nitwa mutuyimana jeannette nkunda gusenga cyane ndetse ndabikunda kuko nibwo buzima nibyo byishimo niyo mahoro ni byiza cyane ah, nsengera metodisite libure cyane umushumba wanjye bamwita manuweli imana iba umugisha cyane mm. janet twishimiye kubana nawe yego mm. murakoze ah, uri umuvugabutumwa yego iyo umuntu ari umuvugabutumwa burya rero aba ari umwigisha aba agomba haba hari icyo imana yamushyize ku mutima agomba kubwira abantu mm. kuko turi mu bihe bikomeye turi mu bihe bigoye biri buze kuza gusaba yuko intwari ziri buze harya kugira uti eh, ubundi intwari zo zamaze kunanirwa mm. igihe gisigaye ni abavugabutumwa rero n'abashumba bari mu ntwarane bagomba gutwarana bagomba gufasha mm. abandi akaboko bakabagezayo cyane mm. bakitanaho bagomba kwitanaho buri muntu wese agaha undi umwanya ubona ananiwe undi akamusindagiza ni byiza rero nicyo turimo duharanira mm. rero abantu bakurikira yoro tivi nizere yuko mugiye kwicara mukumva icyo imana yashyize ku mutima y'umutegarugori umwanya ni uwawe ikaze kuri yelo tivi dushimiye buri muntu wese uzadukurikirana kandi nzi ko amagambo menshi kandi meza tugiye kumva buri muntu wese azagira aho amukura akagira n'aho amugeza ni iby'igiciro ni iby'ishyaka ni iby'umunezero cyane reka tubanze rero twishyire imbere y'imana hanyuma twumve icyo imana idushakaho twumve icyo imana iri kutubwira twumve uko imana iri kudusaba ko tugenda ah, twumve ko icyo imana idushakaho nkatwe abavugabutumwa abahanuzi abashumba abahanzi buri muntu wese ku giti ku mwanya imana yamuhamagaye utege amatwi wumva ikintu imana idushakaho mana yacu mana nziza imana y'amahoro turagushimiye tugushimiye kubw'urukundo wadukunze tugushimiye kubw'iminsi watwongereye yo kubaho tugushimiye ko wabanye natwe ukatubera ingabo idukingira ah, suko ibyari kuduhitana bitabonetse suko intambara nyinshi zitabonetse amakuba yarabonetse ariko urambura ukuboko kwawe uraturinda uratwimana mu izina rya yesu natwe turagushimiye ku byo byiza wakoze ayi kirisito ni ukuri uyu mwanya mu gushize imbere nyemerera nkigihagarara hano ndi imbere y'ibyuma byakozwe n'abana b'abantu ariko we ratanyemerera undeba ijisho ryiza unyemerera ubwo ugenderera abandi bahagaze imbere y'ibi byuma nanjye ntunsige unyemerera unyihera umugisha wawe kuko ariwo ndi kugusaba nyemerera rero nicaye hano umpishurire ibyahishwa abanyabwenge bigasobanurirwa abaswa kugira ngo hatagira bireta ubwenge bwabo muri ibi bihe bya none tugezemo nyemerera mu ijambo ry'ubuhanga kandi umubwenge muri bino bintu umpe kwitwara neza za kirisito ko nicyo tugusaba ngwiriza imbaraga z'umutima ko buri nzi neza ko muri kino gihe zibuze kuri benshi ariko nicyo nkwisabiye nicaye hano ngirira neza rero nkera umugisha wawe buri muntu wese nawe uzabasha kumva kino kiganiro uzamwiteho umurengere urakoze kuri imana y'amahoro urakoze ko kubana natwe mu izina rya yesu amen dushimiye imana ko ari umukozi w'umuhanga dushimiye imana ko yabanye natwe dushimiye imana ko yatwimanye reka dusome amagambo y'imana tugiye kuganiraho ari hano mu kuva ndumva ariyo magambo tugiye kuganiraho ah, kuva ibice byaho ni birindwi umurongo wa mbere haravuga ngo uwiteka abwira mose ati dore nkugize nk'imana kuri farawo aroni mwene so azaba umuhanuzi wawe ah, kabiri haravuga ngo azajye avuga icyo uzajya uvuga icyo ngutegeka cyose aroni mwene so abwire farawo kugira ngo areke abisirayeli bave mu gihugu cye gatatu haravuga ngo nanjye nzanangira umutima wa farawo ngwize ibimenyetso byanjye n'ibitangaza byanjye mu gihugu cya egiputa reka dusimbuke tugende tugere ku murongo wawo w'icyenda farawo eh, farawo nababwira ati mukure mukore igitangaza eh, kibahamye ubwire aroni uti enda inkoni witwaje uyijugunye hasi imbere ya farawo kugira ngo ihinduke inzoka icumi haravuga ngo Mose na Roni binjira kwa farawo bakora icyo uwiteka yategetse aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya farawo n'abagaragu be ihinduka inzoka cumi na rimwe farawo nawe farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi hari eh, ari bo bakonikoni ba egiputa nabo eh, babigenza batyo eh, babikoresheje uburozi bwabo cumi na kabiri umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi hasi ziba inzoka maze inkoni ya aroni imira zose mwakire neza ijambo ry'imana Ah, aya magambo ni amagambo amaze iminsi ankomeza ni amagambo ngira ngo tuganireho uyu munsi wa none hari ikintu imana iri kutubaza imana yigeze yabona mose na roni irabitegereza neza isanga ni abantu irebye ko bakora ibyiza ko bakora iby'ubutwari ko bakiranuka ko bitwara neza imana irangije ibitegereza aho bari bari bitegereza aho bari bicaye ibitegereza ku mirimo myiza bakoze ibitegereza kwihangana kwabo ibitegereza guhamya kwabo ibitegereza gushinza abandi byiza ibitegereza ubutwari bwabo ibitegereza imbaraga z'umutima irangije kubitegereza ntabwo yabavaniye maho imana yacu yagushimye ntabwo ikuvanira amaho ah, ibwira mose ati mose rero kubera ko nkwishimiye kubera ko ngukunda kubera ko mbonye hari icyo wakoze kubera ko mbonye ko wihanganiye igeragezwa kubera ko mbonye ko wihanganiye itotezwa kubera ko mbonye ukuntu agiye ngutuma ukagenda neza kandi singire impungenge z'aho ngutumye kubera ko rero mose ko hari ikintu negeze nakubwira ntugire ubwoba imbere ya farawo ahubwo ukagenda ubu ngiye kukwereka ikindi cyiciro ngo ushiramo bene data muneze amatwi tugendane neza icyo gihe imana yafashe mose iravuga ngo nkugize nkanjye nawe wumva aho imana ikwishimira ikavuga ngo nkugize nkanjye noneho nkugize nk'imana noneho aroni ubwo yahise ajya muri cya cyiciro mose yari arimo ibwira mose ngo aroni mwene so nzamugira umuhanuzi wawe imana ishimwe dushimye imana ko iyo yakwishimiye itajya iguha ngo ugende wenyine ahubwo iguhereza rata n'umuherekeza kandi muhuje umugambi hehe mu rugendo hanyuma ageze kuri kabiri navuga ngo nanjye nza eh, uzajya uvuga icyo ngutegeka cyose aroni mwene so abwire farawo kugira ngo areke abisirayeli bave mu gihugu cya egiputa imana yacu nitugirire neza ngo icyo gihe ibwira Mose ati ujye uvuga icyo ngutegetse aroni mwene so wajyaga najyaga ngutuma wowe Mose ukagenda kwa farawo ariko noneho iki ni igihe kigeze kugira ngo noneho noherezeyo n'undi wowe jya wicara hariya utuze nshimiye imana ko iyo wayikoreye neza arata hari ukuntu ijya ibikora bikemera iravuga ngo moroni azajya agenda abwire farawo iki kintu amubwire ngo uwiteka aravuze ngo rekura ubwoko bwanjye bw'abisirayeri buve mu maboko yawe buve mu maboko y'uburetwa bwawe buve mu maboko y'ibibazo bya buri munsi uhora ubateza arona akagenda akabwira farawo mwumvise ahantu twasomye aha tugeze ku icyenda ahantu havuze amagambo akomeye ngo ukuntu aroni yari afite inkoni ngo aroni akamubwira ati nyamara uze kugenda nk'umunyabwenge uze kugenda nk'umuntu ufite ijambo yabwiwe n'umwami imana ntugende ufite intekerezo zawe ntuze kugenda urata ubwenge bwawe ntuze kugenda urata yuko uwiteka yakugize iki ngiki ahubwo ugendere kuri rya jambo uwiteka yagize gute yavuze ah. aroni mose aryongorera aroni aroni aravuga ati ni ukuri iki kintu umbwiye nanjye ndakigendamo neza barangije kugenda aroni ngo arambika ya nkoni ye hariya ariko rata hari ikintu yari yizeye yari yizeye ijambo yavuganye n'umwami wirenga ku kintu wavuganye n'umwami ngo ushyireho icyawe yari yize ikintu yavuganye n'umwami noneho urumva ko bari abantu babiri farawo ngo ahamagaza abakonikoni be ahamagaza abarozi be ahamagaza ba bandi za ntwari ze nawe yizeye ngo zimanukana bya bindi byose ariko hari abantu bari bavuze ikintu imana yababwiye barambika inkoni yabo imwe hasi abandi bose barambika ibyabo hasi ngo birangije ya zindi za loni iyango ni imwe imira za zindi zose za farawo yahamagashe imana itugirire neza ndimo ndabaza mushumba wanjye wanjye nawe unanyobora niwe ndi buhereho uyu munsi turi kugenda gute inkoni tujyana twayirambika hasi ikamira izindi ntabwo umereye kuri mushumba wanjye nuko hari aho ansindagiza ashaka kunganisha nanjye hari aho musindagiza nshaka kumuganisha ntabwo namusiga kuko niwe unyoboye niwe ushumbye nawe agomba kwisuzuma nkabasha kureba muhanuzi tugendana muhanuzi uri muri uru rugendo koko inkoni dufite guhamya dufite guterana inkunga dufite gushinza abandi ibyiza dufite urabona twarambika iyi nkoni hasi ikamira izindi icyo tubanza tukirebeho bavugabutumwa duhagarara kuri ibi binyabazungu hari ikintu imana iri kudusaba turi kuza gute ese duhagaze hano wambera mose nanjye nkakubera aroni tukagira ikintu nyamara tubyazamo umusaruro muri bino bihe bigoye kandi ibihe biruhije aho ngaho imana idufasha umva ikintu nakuzaniye rero nawe aya magambo uzayasome uzareba uko bagiye bitwara uzareba uko bagiye bavuga uzareba uko bari bameze uzareba uzareba ukuntu bagiye bumvirana ntawapinze undi ntawe kuko mose ikintu yavugaga aroni yaravugaga ati ni ukuri ndakigenderaho ehe aroni yabwira mose mose nawe niyirata ati ye ati uye wibuke ko ubundi nk'imana ibyo ntiyigeze abigendera yaciye bugufi yumva icyo mugenzi we arimo agira gutera arimo aramusaba none se bashumba banjye bavuga butumwa beza bapotere mutuyoboye turabubaha mu byubahiro byanyu rwose mwubaha muri ni ukuri ibi bintu birimo biremera ese umuntu w'imana arimo araza akakubwira ati nyamara mushumba wanjye nabonye iki gipfuye urimo uramwubaha cyangwa uramubwira ngo wibuke ko ndi umushumba ukuyoboye cyangwa wibuke ko umenye ati umubwire cyangwa se iri kote nambaye none se urabona ari iryo guhangarwa urabona amavuta afite ari guhangarwa ntabwo bino bintu bano bantu babigendeyeho nari ndimo mpamvu ikintu nakuzaniye imana ifite agahinda amagambo agiye kuvuga umuntu uri buyumve ni umuhanga ubwo utari umuhanga warayatesha agaciro imana ifite agahinda ati rero agahinda ni akashyi inshuti zanjye abantu dutumye twebwe ubwacu none duhagarara kuri ibi binyabazungu duhagarara hano imbere ya kamera dutesheje imana icyizere mwari muzi ko kugira ngo imana itange ibi binyabazungu itange ihishurirwa ryo kugira ngo bikorwe byagira ngo biceho umurimo w'imana umurimo w'imana utera imbere umurimo w'imana wamamare imana yongere ihabwe agaciro ivugabutumwa rikomere ivugabutumwa rishyigikirwe ariko twe turacaho turi gusenya ivugabutumwa yego komanda imana itugirire neza birababaje uyu munsi tuvugana imitima y'abantu benshi irahagaze twebwe ba roni imana yagiriye icyizere turayigitereye twebwe ba mose dutereye imana icyizere birababaje inshuti zanjye birababaje birababaje ndashaka kino kintu numara kucyumva uze kwicara ahantu mu cyumba kugira ngo uze kucyumva neza uze kubanza cya cyubahiro use nk'ukigabanya uze kubasha kubanza ugabanye kwa kundi uvuga ngo baranzi naramenyekanye ameze ah, gutya ngo mbere muri uru rwego ibyo bintu kubanza ubwira shitani ati buretse kunyereka ibyubahiro ndabigusabye ndabigusabye wigereke icyubahiro wigereke inkweto nambara ko itakigurirwa mu rwanda wigereke ikote nambaye ko ritakigurirwa mu rwanda ibyo bintu kugabanya icyo cyubahiro kugira ngo tubonere dushaka ahantu umurimo w'imana uri gupfira turebe iterambere ry'umurimo w'imana kandi ni ukuri urakuramo umugisha w'imana nagenda ndakuramo umugisha w'imana imana imana ifite impungenge rero z'abantu duhagarara hano yemwe natwe ntabwo twikuyemo kuko turahagarara utaza kumva ngo tukuvuzeho nawe natwe tutivuzeho imana ifite impungenge twari tuzi ko tugiye guhuza umugambi tugahuza umutima umurimo w'imana ukagenda neza ariko turawishe ariko twishe umurimo w'imana yemwe inshuti zanjye birakwiye nibyo se urabura kuza ngo utubwire ati nyamara hano ahangaha ndumva nzanye ijambo ryereka abantu yuko imana iracyahari imana iracyakora imana twiyitere icyizere n'ibyo itarakora izabikora ariko turimo turazamuka tuje gusebya abantu mba nkubwize ukuri nabanje ndagusaba ibi bintu nawe nkubwiye uze kwitonda ubisuzuma ubirebe uze kwitonda nawe ubyigeho nubibona ukagirirwa amahirwe yo kubikurikira uzabibone buriya abantu twari tuzi ko ibi bihugu byo hanze bishaka gukizwa n'icyo cyatumye imana ishyiraho bino bihugu byombi abantu bararushe abantu bararemerewe abantu bari batangiye gukira imitima yari yihebye yaratangiye kongera kugarurira imana icyizere ariko ntabwo ni ukuri ibintu turi gukora birimo biratuma abantu batera imana icyizere muzi ko ubu ngubu mwabavugabutumwa bwe mwabahanuzi mwe twabigisha twebwe muzi ko ubu ngubu batatugirira icyizere ubu akazi k'igihugu cy'u rwanda abavugabutumwa abahanuzi yewe yesu we abashumba ari abisikoro ariko se kuko niko turi tugarura umutima duhuze umutima hanyuma twemere duhugurane imana irimo iratugaya imana irimo iratugaya kubera ko ubu uyu munsi tuvugana umuntu arimo arafungura yotobi ati reka ndebe ba banyamatiku reka ndebe bamwe bahimba inkuru zidafatika reka ndebe abanyamagambo reka ndebe abandi basebanya ariko se mwa bantu mwe birakwiye se birakwiye ko aricyo kitwicaza hano birakwiye se ko ariko twakamenyekanye birakwiye ko twamenyekana twamamaza umwami birakwiye ko twamenyekana tuvuga ngo yesu arashoboye yesu arakora aho yankuye hari habi naho yagukwiye hari habi hayiwe naho tugejeje ubu ni heza dushimye imana ko tunabyicira ku kibino nyabazungu noneho rero hari ikintu nshaka kumenya uyu munsi turazamuka hano tuzanye atwane rutayisire atwane rutayisire muri biriya ntarimo nta n'ubwo abarwa muri bibiriya ntitumwumva uyu munsi turazamuka hano tuzamukanye korode uwo korode muri bibiriya ntarimo kubwiza ukuri aka kanya turimo turazamuka tuje gusebya mutesi ayiwe aka kanya turazamukana tuje gusebya gitwaza uyu munsi turazamuka tuje gusebya masasu abo ntabwo barimo abo ni abantu bari kuri hiti yabo abo ni abantu rwose bari mu gihe cyabo bari baryoshye isi irabaryoheye rwose kubasebya kwabo oya ahubwo umva ijambo wakatuzaniye hano wakatuvuga ngo ndabyibuka igihe kimwe igihe kimwe abagabo batatu nebukedenezari abazengereje abazengereje habaga ati iyo mana mwizeye iyo mana mwakurikiye iyo mana iriho meshake na se na bedenego bagira guhamya kwiza baravuga ngo mba tukubwira nahitadukiza tuzayikurikira nahitadukiza iyo mana tuzayivuga nahitadukiza itadukiza tuyifitiye icyizere iryo jambo ritwemeza ko iriho naho nabyara naho ntabyara naho nashaka cyangwa sinshake ariko ibyo yakoze icyangombwa yakoze ni uko yemeye ko mvuka nkabasha kureba ku isi icyo ni ikintu gifatika ndashaka kugira ngo tuganire nawe ngo turagabanye ibyubahiro kugira ngo tuze kumva ahantu umurimo w'imana uri gupfira imana abantu bongera bayigirire icyizere kuko hari imitima y'abantu turi guhungabanya mitima y'abantu yahungabanye kandi ihungabanye ngo abavugabutumwa twuzuye u rwanda ihungabanye ngo ngo abapasitori twuzuye u rwanda turarushagaye imitima y'abantu ihungabanye ngo abahanuzi twuzuye u rwanda oya imitima y'abantu yamaze kongera guhaba ntabwo umuntu acyumva ijambo ry'imana uranyura ahantu wavuga umuvugabutumwa ati mureke abesikora mureke ibyo bisambo bidutesheje umutwe mureke mureke ariko se birakwiye koko ndagusaba ndagusaba nugikurikirana uri umuvugabutumwa cyangwa uri umushumba ntuzasige udahindutse uzareba ahantu ikorosi ryose ufite rigoramye maze undebere umenye ahantu wakosora shitani haradufatiye adufatiye mu byubahiro shitani ahantu atwangirije adufatiye ko tumaze kumenyekana shitani ahantu atwangirije amaze kutwereka yuko twebwe ninjya kuri cano ngasebya yongwe ibintu biriyongera viyuzi ziraba nyinshi komenti ziraba ibi yongwe ntari muri bibiriya ni akazi ke inzo biramureba hitiye yarayiriye niba yakoreye ijuru azaribona niba yarakoreye isi izamushima inzu wizamuka hano uje kugira ngo tubwire yongwe twaramubonye yarahitinze yongwe yambaye ikote yambaye urukweta ararwerekana isogisi ararye icyo gihe twaramubonye ahubwo twebwirira icyahumuriza imitima yacu mba ngusabe wisaba uje kutubwira amateka ya korode wowe wenyine igihe nikigera azayavuge cyangwa azayareke wisaba uje kudusebya mutesi ntabwo ariko abashumba twa ntabwo ariko avuga ko z'imana twakitwaye kuko ikintu kitwishe muri aka gakiza dushyize ibyubahiro hejuru tugaragaje ubwenge bwacu cyane nyamara turabaswa nyamara turabaswa mushatse mwaca bugufi nyamara turabaswa kuko uretse kureba nsanga hari bibiriya ndetse muri bibiriya hari abanyabwenge ntabwo bagaragaza ubwenge bwabo ahubwo iyo bageze imbere ya bandi birata ubwenge bo bigira nk'injiji imbere yabo tuze kugendana imana ifite agahinda uru rwanda nk'abashumba abavugabutumwa abahanuzi badutereye icyizere bakidutereye ntacyo tugifite yewe izina rye ryarangitse ibihugu byo hanze abantu bajyaga biyambaza abarasenga turasengera abantu bo hanze basiga mu rwanda nta muntu muzima ugihaba ni abesikoro ni abantu basebanya ni abanyamagambo ni abantu bagira amagambo yasigaye kwicara mu mitima atangira ahantu gukora ntakugeza nawe wirebeho iyo uzamutse gusebya mugenzi wawe ukavuga amateka ye we ntabwo yayivugira banza ariko wisuzume kubera ngo tugabanye icyubahiro hanyuma tuze no kugabanya kamere twebwe ubundi kamere tufite, abavugabutumwa urumva ngo bakubuze urazamuka kuri cano kamere yose irakuzamukanye nyamara duhuje umugambi tukagenda nka mose na aroni twahereyeho twiga uko bagendanye twagahuje umugambi tukarwana ishyaka maze tugasenyera umugozi umwe ukareba inkoni yacu tukongera tukayegura farawusa azacara ku buryo iki gihe nikigera imana izavuga ati ni ukuri nta mpungenge nkibagirira bana banjye ndongeye mbagarutseho icyubahiro kiratwishe urwego tubaza kugiramo ruratwishe ruratwangije nta mushumba ukemera guhugurwa ariko nibyo ni ukuri wita ngo turusha amavuta kuko tukiri hasi yawe nyamara ushatse rata niba wishakira ko tuzajyana muri iyi gakondo mureka twige guca bugufi hanyuma noneho umuvugabutumwa mureka noneho tugire tugire gahunda yo kugira ngo tubwirize abantu b'imana icyanditswe cyiza cyanditswe gihumuriza imitima y'abantu twongere tugare imitima ya benshi imaze guhaba ayiwe ndetse kuba ndi kuganira n'umuntu arangije arambwira atari ko ntabwo mperutse kureba ya matiku ya ba bantu ngo nabavugabutumwa abavugabutumwa ntabwo mperutse kubareba kandi nkwibutse none se muri iki kirokore harimo ibyiciro byinshi harimo amoko menshi ariko nagira ngo ubwire ngo dufitemo abantu bihamagaye n'abahamagawe ariko noneho se uyu wihamagaye rero n'ubundi icyo aharanira ni ukugutera inkokora kugira ngo ugwe hasi agere ku cyo cyatumye yihamagara ariko nawe nabura wikumva ko ibintu byacitse wigira ubwoba bw'ibihe mucunguzi wacu aracyariho iyo tuza kuba dufite ubwoba kereka iyo yesi aza kuba yaraheze mu gituro ariko kuba yaravuyemo byonyine azaturwanira ishyaka kandi azaritsinda bitumye dutera imana icyizere turajya kureba ibi imana ikagira impungenge zirezire mu by'ukuri amasina ya benshi basigaye ari ibisambo basigara mutwe ayo mazina niyo twitwa ese abavugabutumwa ese abashumba birakwiye bayobozi b'amatorero birakwiye kare ko twakiswe ayo mazina asa aratubereye ntabwo bitubereye ahubwo mureke twongere twubake ubumwe duhuze umugambi urimo w'imana utera imbere mu by'ukuri umuntu asigaye akwandikira ati mu rwanda nta kukoze imana n'umwe ukibaho abantu mwese ni ibisambo nshuti zanjye twahindukiza umutima tukongera tugasenga isengesho risaba imbabazi hanyuma twamara gusaba imbabazi tugahuza umugambi tugakora umurimo w'imana ese birakwiye shitani atweretse urwego tugezemo atweretse ibindi byiciro atweretse ko tudakwiye kumva atweretse ko tudakwiye guhugurwa atweretse ko tudakwiye kugira ngo twumve abaturi hasi urazamuka mu itorero mwana yakubwira ati mwana wanjye igisha kuri rino jambo ati icyaha n'iki kibaho icyaha kibaho wumva impamvu iki cyaha ni uko aricyo kizaturimbura kandi ndagira ngo nongere mbabwire rino jambo buri ikintu kizakujyana mu kuzimu ugitega amatwi cyane ariko ijambo rizagukurayo rizagukurayo ntabwo waritega amatwi ariko imana itugarukeho ni ukuri pe mumfashe ubishoboye amfashe dute imana yacu irimo iratuka ku bwacu barimo baravuga ko imana ibeshya ku bwacu imana ni ku bwacu imana ni ku bwacu izina ry'imana riratutswe kandi rututswe ku bwacu nyamara umva mbabwire twese umuvugabutumwa umushumba icyiciro cyose urimo inkoni y'imana izatugera ntabwo tuzayikweba ntabwo tuzayikwepa izakureka amahanga kumenye isi kumenye indege yurire, utambagire isi kuryohane umenyekane uzamuke ku ruhimbi amashyi menshi azavuga abantu benshi izina ryawe rizamamara ariko mba nkubwiza ukuri uko ryamamaye rizazima rimwe reka mbabwire turimo turashaka kujya imbere cyane turashaka kuzamuka cyane ariko umuhanga cyangwa umunyabwenge yakaretse imana ikamuzamura kuko imana yakuzamuye naho umuntu yashinga agatebe agatoki muri umujyi wa kigali ntabwo ushobora kumanuka ari yera yakuzamuye ikindi cyaka naho umuntu yagusabye ishuri ijana ari imana yakuvuzeho ibyo ngibyo amazi arabishokana kandi kuko dushaka kuza kwizamura twebwe tuzamanuka vuba wanyemereye ambara inkweto imwe ariko urindire yesu azaza ntabwo azaceceka bizamenyekana ko ariwe mwavugana bizamenyekana ko ariwe wakora iki bizamenyekana ko imana ikiri mu ruhande rwawe kuko impungenge dusigaye duhaguruka imana ikatugirira impungenge imana dufitiye impungenge kuko turi ku isi turanarengeye twakabije twamaze twakabije ntacyo tubwiye ibintu byose turimo turatema turambika ntabwo ukiri kwita gukikira ikintu ngo ukimungese uri gutema urambika igihe kimwe imana yigeze yareba ikintu gahina akoze amaze kwica murumuna we abiri iramwitegereza iramureba iramaze ngo icyo ukoze ni iki icyo ukoze cyo kwica abantu imitima ni iki jana icyo ukoze ni iki cyo kwica abantu imitima gahenitiye ngewe urambaza ibyo njya ndi umurinzi wa murumuna wanjye ntabwo uri gutinya kuvuga ngo nzamuhemukira nyine none se jane abana banjye ntibazarya none se jane ntafite bizinesi ntabwo amafaranga nyine uramwica umutima ngo ni amafaranga igihe kimwe baniba ibwiraga hino ati niko nguhishe mu maso yanjye kugeza igicamuke kugeza n'inzererezi mu isi gahini ati ye e, uzi ko ibyo nakoze ntari nzi ko icyo gihano nagihanishwa imana tumva ubutaka kamurumuna wawe bwanza kwimura akanwa kamurumuna wawe gahora kantakira buri munsi mwari muzi ko hari ibirego turi kuregwa mwari muzi ko hari turi gushinzwa mwari muzi ko hari ikintu imana iri kudushakaho nyamara umuhanga aze kumva kino kintu aha imana iramwitegereza nawe ari aho ngaho ari muri firingi harimo aravuga ati cyo mpa uko ibyo nshaka kuzegukana nyamara nzabyegukana ariko reka mbabwire abantu dushyize inda mbi imbere twibagiwe ko turi gutemagura ubwoko bw'imana abantu dushyize inda mbi imbere twibagiwe ko hari abantu bari gutakira imana kubera akarengane tubashyizemo hayiwe turi kwambara amakote meza amabase meza imana ikarata cya gisambo cyanjye kirinjiye hayiwe dore ngo uzengereje ubwoko bwanjye araje reka mbabwize ukuri tuzazira ukuri ko ariko nuvuga ukuri uzakuzira ariko ikinyoma rwose ntuzashyigikire ikinyoma ibintu biragoranye uzabyumva ngo imitima benshi abantu basigaye bati ngo imitima benshi ngo ndayikomeretsa umuhanga azamukira hano akavuga ngo mana maze kumenya ibyo nishe ibyo nishe ni ibyo ibyo nangije ni ibyo ngibyo ahubwo icyo nshaka ongera ungarure mu bawe mvana muri cya cyiciro cya babi ahubwo ushyire mu cyiciro cya beza iki ndagisimbutse iri jambo ryaje ari iryawe iri jambo ryaje riri bugukize iri jambo ryaje ririmo gukura muri kino gihe cya none iri jambo ryaje riri guhindurira ubuzima iri jambo ryaje riri guhindurira amateka iri jambo ryaje hari ahantu riri bukuzamure rikagira n'ahandi hantu riri bugutereke imitima ya benshi irananiwe kubera iki dushyize inda mbi zacu imbere nyamara tureba isambu ariko mana koko iyi sura turi abakozi b'imana bagaburirwa iby'imana twitwe ibisambo abantu koko tuzengereza isi ariko mwaritse tugahuza umugambi mani dufashe hanyuma ngo imana imana ireba agahene gahene amaze kwibwa tuwitoma igihano umanishije ntabwo ntakihanganira noneho imana irangije ivuga ijambo rikomeye irinyuza no mu bwenge bukomeye iravuga ngo umuntu uzakora kuri gahini azabihorerwa karindwi ngo ushyize ikimenyetso ku ruhanga ayiwe gahini atari kuzi ko witeka burya ryoheje si ko witeka ngiriye neza rata akaba amaye kubaho ashyize n'ikimenyetso cyanjye ku ruhanga Eh. ati uzakwica azabihorerwa karindwi witeka ashatse kumubwira iki yaramubwiye ngo genda uzerere abantu bazakumenya uzamamara abantu bazagukunda ushaka ibyo ngibyo indamiki ariko mva nkubwire uzagwa ruhaba uzagwa ku gasi natwe se nicyo twifuza arata imana itugirire neza cyane noneho iramubwira ngo uzazerera amacaci menshi azakumenya adaperi zikomeye zizakumenya abashumba bakomeye muzicarana ariko uzagwa ruhaba iki kintu giteye ubwoba hanyuma mu kugitekereza kwawe uricara ukiza kwisuzuma numara kwisuzuma urebe icyiciro urimo numara kure icyiciro urimo urebe n'ibyo uri gukora ko bihamanyije n'ibyo imana iri gushaka imana idufashe cyane noneho turimo turatambagira cyane turimo turamenyekana cyane ariko banzuraye ye kutari inzererezi izagwa ruhaba banzuraye ko utari inzererezi izagwa ku gasi banzuraye ko utari inzererezi y'igisambo banzuraye imitima benshi wangije banzuraye ibyo wiciye kumara akanwa kabyo karimo kakurega ibintu biteye ubwoba ibintu biteye ubwoba turimo turaca hano dusebanya ariko ntitwisuzume mubwire abantu ibyishuru ibyururutse imitima kandi mubikomeremo duhindure amazina n'abantu batureba bari bazi ko ayo mazina twayangije batureba izina ryacu riracyari ryarinde njye ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu ntambara ndasana n'ibyaha ariko ndakomeje he mu rugendo rwanjye imana idufashe imana iturengere imana itwiteho ni ukuri birababaje birabashe kutaza hano kuduha ihumure ahubwo ukicana uje kudusenya uje kutubwira amakuru ya kanaka uje kutubwira abagabo mutesi yashatse uze kutubwira inzira yanyuze uze kutubwira uje kutu tubwira agakiza abantu muri gutinya icyaha ariko nicyo kizatubatura muri gutinya mukagica hejuru mukacyorosa mukagitwa ariko muri icyaha rero iyo cyamaze kukwicaraho umva kikwambika neza ukaberwa ugafunga ikoti ukajya wizamura ukambara bazi ishashagirana neza kikajya kikubwira ngo uraberewe rata twiyicarire mu modoka nanjye twicare ntiwagisiga no muri dushe burya murajyana kikakoza icyaha muri kumwe urakizi neza mu modoka utega imodoka nziza mukakicarana wanayigura kikagufasha kuyihanagura wakikuyeho ikureho gikureho nubwo abantu benshi ndabizi ngo iyo umuntu avuze icyaha ibintu biracika ariko ndagira ngo nkubwire twisuzume natwe ntitwisize twese turisuzuma imitima yacu kugira ngo imana yongere turebe amaso meza kugira ngo ye kutongera kutugirira kutugirira impungenge ati bagiye kwicara imbere ya za kamera none impungenge bagiye kunsebya bagiye kunsebya bagiye kunsebya twongere tugirire imana icyizere imana idufashe imana itugirire neza kuri yorodani burya erega ibintu bizasobanuka burya niba waranihishe muri uyu murimo ibintu bizamenyekana ibintu bizamenyekana kuri yorodani hazamuka intwari havuga ati yoho mana we shanete watubwirizaga cyane twatuzi ko ari we muntu tuzajyana mu ijuru yajyaga atubwiriza ibitangaza bigakoreka yego ko mana none arasigaye kuri yorodani se mana we nawe wamusha umujyana modoka nziza arata yayindi yego ko eh? ronjorova arasigaye ati yego ati reka reka arasigaye arasigaye ahubwo rata yesu we yanda yayemeye ku muhanda ikavuga ati wite do urambibona ntabwo nihishe urabizi neza uwo ndi we twige yaragiye atari ko uriya utarageza asenga na rimwe ntabwo yigeze akinisha imana abantu dukabije kumenyera imana dukabije kuyikinisha tugikinishiriza muri iki kirokore turakabije turanarengereye turakabije twangisha ibintu tubibona turabyishe tubizi turakabije mwagabanyije ariko nahuye ngo bino bintu kugira ngo uze kubyumva urabanza ugabanya cya icyubahiro cya rya kote waguze hanze noneho mu kuza no kubyumva nanone rata ubu kugira ngo uze kubyumva noneho bigire ahantu biguhindura mu mutima wawe uraza kugabanya kuri rwa rukweto usigaye wambara rwiza wagera ku ruhimbi ibintu bigacika ye uraza kugabanya icyubahiro cye nicyo gitumye shitana dufata uko ashaka imana idufashe cyane kandi imana itugirire neza mpumurije imitima y'abantu yakomeretse nimuhumure turacyafite imana nimuhumure mwarakomeretse mukomeretswa natwe ariko nimuhumure kandi mwihangane imana izasohoza icyo yababwiye mwihangane mwihanganishije abari mu bihugu byo hanze barira amarira menshi nihanganishije abanyarwanda abanyarwandakazi mwarakomeretse mwahombye byinshi nimwongere mwihangane mukomere ndabihanganishije ni ukuri ntabwo bikwiye ntabwo bikwiye ariko se koko birakwiye aya mazina ko twayitwa birakwiye mushumba wanjye nkunda birakwiye kuba uzi neza ko wasezeranyije korode na korodine ariyo wabambitse impeta ukavuga ngo nimusoma aya magambo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa kirisita agarutse ariko ejo ukongera ugafata korodine agasigara hariya ukongera ugashingira korode ukamushyingirana na jani none se korodine arapfuye tubimenye urunase urupfu ruraje ubwo rero umushumba wanjye ntabwo nzakwitambikira ngo nukunyobora nawe uru urupfu ni wowe ubatandukanije ubwo se birakwiye iryo zina rirakwiye ko ryakugaragaraho biremewe se urupfu se ruraje tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa kirisita agarutse noneho urabatandukanije ubwo uri urupfu rero tumureka tuvugisha ukuri ubwo uri urupfu ntabwo ukiri umuntu wagahagaze mu bantu wabaye urupfu kera ntari kureba ijisho ribi bano irimo irakugaya he ucumujwe n'akamanyu k'umutsima impamba y'urugendo irakurangije ayo baguhaye ni make nasa kujyana iyi irimbukiro ntabwo arakuzakugeza ibwami hamye neza hamye icyo cyo uhamisha ukuri icyo wasezeranye nshingiye ko n'abasezeranije ko tumuzatandukanwa n'urupfu cyangwa kirisita agarutse erega ikibazo si n'icyo ngicyo ikibazo ni ukwihanganisha umuntu no kumwigisha nta kosa yakoze ryatuma atatira cya gihango cya wa muntu ikibazo we mushumba ntubigisha ahubwo utureka ko ibintu byose bicitse haranira ko umushumba mwiza imana ye kukugirira impungenge ntuhagarara ku ruhimbi ivuga ati noneho buriya agiye kuvuga ibiki oya ni ukuri imana yo mu ijuru itugirire neza kandi imana yo mu ijuru idutabare imana itwiteho dukeneye imbaraga z'umutima zo guhamya tubuze guhamya he tubuze guhamya uru rugendo turakubuze ariko imana itugirire neza ariko imana idufashe ariko imana itwiteho imana idukomeze imana iturengere cyane imana yongere tugarureho ikindi cyizere abantu ubonye batugirira icyizere kuko umukozi nta cyizere twitesheje agaciro twitereye icyizere inshuti zanjye imana idufashe imana tugirire neza urimo urareba ikizinga ukitonda ikizinga ukakireba umuntu akabwirizanya ikizinga urakizi uri umushumba mukuru akagihanura n’ikizingura urakizi urakibona uko bwije n'uko bukeye ariko warangiza ukamureba ati woya iki kizinga ntacyo nagikoraho none se ubu ngubu kino kizinga ko kibererekeye bizagenda biterata none se mva nkubwire impamvu iki kizinga rero urimo wangiza gutya birababaje birababaje ati ntabwo buriya rwose uriya muntu rero niwe muntu ujya usinya sheke hano mu rusengero reka nkubwire rero nawe uyisinya buriya ntabwo ari uko gushyigikiye ahubwo arimo arakwica kuko akurokoye yavuga ati ni ukuri iki cyaha kireke kireke kireke um, tuzijyanire mu ijoro koko muryohane mwese isi muzabure ijoro biradukwiye se birakwiye uyu muntu nimuhagarika ni ukuri kandi ari we muntu wajya gufasha gusasa urusengero biragoranye ni ukuri mva nkubwira ibyo ni ibizarangirira muri iyi si iyo ni impamba y'urugendo iducumuje ahubwo twakaretse tugashaka icyatuma izina ry'imana ridatera imbere umurimo w'imana udatera imbere imana idufashe bagenzi banjye imana idufashe imana iduha imbaraga imana itwikomereze imana iturengere cyane ndabizi cyane iyo umuntu avuze ibintu nk'ibi ngibi imitima irahungabana intambara zikazamuka ariko mwami wanje uko wabimpaye niko mbigabuye ni ukuri mwongere mugarure icyizere wongere mutume imana itugirire icyizere abantu bongere batugirire icyizere tugarure imitima y'abanyarwanda bacu imitima y'abanyarwandakazi imana itugirire neza cyane cyane cyane kandi dufashe dukomeze guhamya dukomeze guhamya cyane cyane imana idushobozi hanyuma rero ngiye gusabira umugisha abantu bazumva rino jambo mbasabire inkomezi mbasabire kubigumamo mbasabire guhamya cyane mbasabire gutuza mbasabire guhinduka mbasabire kumaramaza biragoye nabwo ariko imana izabashoboze nakomeje kwibanda ku ijambo rivuga ngo imitima yahungabanye nimuhumure Yesu aracyakora Yesu aracyariho Yesu afite imbaraga Yesu arashoboye Yesu arakora afite ubutware yambaye icyubahiro icyubahiro cye ntazaga zigera gihe undi izina rye ntabwo rizigera rita agaciro n'umunsi wa rimwe nubwo twe turifashe uko dushaka ariko iyera izahora yicaye ku ntebe yayo nta kizayibuza kugutabara rata nk'uko yabigambiriye icyo yagusezeranije ukivuka izagisohoza kandi izakubahisha reka dusenge imana mana turagushimiye tugushimiye kuri imana nziza ushime kuri Imana ishobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe iyo umuntu ageze imbere yawe ntago ari aho gupfira imbere yawe naho gukirira kandi mucunguzi mwiza imbere yawe naho kugira ngo duturize imbere yawe naho kugira ngo uturebe twishimire imbere yawe naho kugira ngo udukunde imbere yawe naho kugira ngo tugutetereho erega twasanze uri umubyeyi umubyeyi utanga amahoro umubyeyi utanga umugisha umubyeyi utanga ihirwe umubyeyi utabara umuntu atari uko afite lisansi cyangwa dogitora umubyeyi umubyeyi utabara umuntu atari uko yize amashuri akomeye umubyeyi utabara umuntu atari uko akize umubyeyi utagira amarangamutima icyo ngicyo nicyo ngushimiye ndakubashe rata nshuti nziza nyangamugayo bwugamo bw'abakwizera ndagira ngo ngirire neza ndagira ngo ndengere ubwo ugenderera abandi ntudusige ubwo ugendera abandi ntusiga abanyarwanda n'abanyarwandakazi ubwo ugendera abandi ntusige abavugabutumwa ntusiga abashumba ntusige abapasitori ubwo ugendera abandi ntusiga abahanuzi mwami ubwo ugenderera abandi ntudusige ndahamagara imana ndahamagara gukomera ndahamagara ubutabazi ndahamagara kurengerwa muri iki gihugu cy'u rwanda nyemerera utwiteho rwose kirisito nyemera wongera utugirire icyizere nutureba mu itorero utwishimire nutureba duhanura utwishimire nutureba mwami imana turirimba utwishimire hayi mubyeyi wanjye ndagira ngo utwiteho cyane rata ni ukuri kirisito mwiza Ah, turasenze twinginze imana nyemerera cyane urengere buri muntu wese mwami utuye iki gihugu cy'u rwanda basirikare bacu turabasengeye baducungira umutekano imvura yaguye ntibinangire imitima izuba ryavuye ntibinangire imitima aho bari impande n'impande turabashinganishije tubashyize mu kidendezi cy'amaraso ya yesu polisi y'igihugu nayo turayingingira imana nyemerera ubampera umugisha umugisha utagabanije mugisha wo kuzakubona mu izina rya yesu nsengeye amakorari ari igihugu cy'u Rwanda ndayingingiye rwose bakomereze mu buntu bwawe bakomereze mu murimo komeza ubashyigikire mubyeyi komeza ujye ubitaho uhaze kwifuza kwaba umwami haye turinginze mubyeyi mwiza niyo mpamvu navuze ngo nago nzasenga ngo nibakiga imfubyi n'abapfakazi imfubyi n'abapfakazi nabo ndabingingira abatagira shinge na rugero abatagira aho kuba abatagira icyo kurya abatagira aho kuryama ibyo byose urabifite mu maboko yawe ibyo byose urabifite mu biganza byawe mwami nyiribihe rera ziriya mfubyi turerera abapfakazi hayita kuri buri mumwe we imbazwe mwami mana dusengeye abana babuze amaminerivare istighfar ibyo urabishoboye ibyo ngibyo ujye ubikora mwami turabizi ko nta kintu kibasha kuguhindura imigambi yawe turabingingiye nabo mwami kugira ngo bishyurire amashuri ababyeyi bagize guhagarika imitima ababyeyi bagize kwiheba hayi mwami wanjye nyemerera ubacira inzira bafite bizinesi zanze kugenda aya masaha nicaye ya kirisito ni ukuri ndabasengeye ni ukuri ndabingingiye hayi kubera ko watubwiye ngo uzahereza umugisha imirimo y'amaboko yacu abarambuye amaboko bagakora mwami bampera umugisha rata bashigikire rata biteho izina ryawe rihabwe icyubahiro niyo mpamvu rero kirisito njya nkubwira ngo iyo ngeze imbere yawe ndagutetera nkakubwira ibindusha nkakubwira ibindemereza dusengeye mwami imana nyiribihe ibihe dusengeye abayede dusengeye abafundi dusengeye abanyonzi dusengeye abamatari dusengeye abatwara imodoka ibyo bintu byose kirisito buri muntu wese yarambuye urambuyeho amaboko jya umugisha uko bwije n'uko bukeye mwami ndagushimiye ko kuri twese uziyubahisha ndagushimiye ko buri muntu wese wese wese mwami icyo yarambuyeho amaboko musabiye umugisha wo kwakira ihirwe ndetse n'amahoro urakoze inshuti nziza urakoze kuturengeye urakoze rata kutwitayeho urakoze kuri inshuti nziza idahemuka urakoze kuri inshuti nziza idukunda itwitaho ngaho bana natwe kirisito kandi utugirire neza mu izina rya Yesu amen